cinta sejati selalu mengerti cinta sejati dalam dunia ini belahan jiwa pujaan hati yang terindah now saling sejalan Senada seirama Bersama alumni Samudra bahagia Bersatu Menggapai Malika Cinta